Тэгээд ер нь энэ өвчнийг чи яаж даван туулваа гэд хүмүүс айгүйх асуудаг байхгүй надаас тийм. Энийг нэг даван туулсан тусгаар жор бол надад байхгүй. Зүгээр миний өнөөдөр хүртэл амьдралдаа баримтлагдаг зарчим бол юу ч өөрт их биш гэдэг энэ зарчмыг баримтлалтын. За зовлонч тэр жаргалч тэр ерөөсөө үрд байдгүй үрд үргэлжилдэг байхгүй. Тэгэхээр ингээл амар хөвдөлт өгөө төвтж байхдаа яг тэр үгийг боддог. За энэ хөвдөлт бол мэтээж мөнх үргэлжлэхгүй маргааш л яг хаалганд орчин тоо гэдэг тиймэрхүү нэг бодлоор бол давж гарсан. Тэрнээс биш одоо нэг тусгаажоор ингээл гаргаал ном уушаал энэ өвчнийг бол давж гарсан байхгүй тийм. Сэтгэлийн тинхээгээ бас тустай юм байхгүй. Хүмүүс зүр хэлмээр санагдаад тийм тинхээгээд бас бүр нэг тустай одоо өөр хүнд заяадаг юм бол байхгүй зүгээр энэ урд байгаа чихрийг те хор гэж харах юм уу, амттан гэж харах юм уу? Тэр л таны одоо нөгөө хандлага энд бас хандлага аягүй чухал байхгүй юу? Ног мэгмрийн уянга гэдэг телевизийн сэтгүүлч гэдэг мэргэжлээр төгсөөд тасралтгүй уушхам телевизийн сэтгүүлчээр ажиллаж байна. За тэгээ нөхөр нэг хүүтэй. Хүү маань одоо 8 сар 9 нас хүрнэ. За би өөрөө айлын яг дундах хөхөд гурван ахтай, гурван дүүтэй өнөр өтгөн Монголын нэг жирээл гэр бүлд өсөж тавирсан их хүн байна да. Одоо хаана ажилладаг лээ? Одоо би чинь ETV телевизтэй мэдээний албаны сэтгүүлч тэгээд их орон гэх телевизийг анх байгуулагтаас нь ажиллаж исэн. Тэгээд өнөөдөр нөгөө би уянгаа ихч гэхүү уянгаа гээрч танд аль нь зөвхөн сонсогдож байна. Өөрөө сонголч. Би уг нь яг наснаасаа гайгүй залуу хаа. Аа за уянгаа гэж би нөө тойруулаад байлгүй шууд яриад эхэлчихье гэж бодож байна. Тэгээд хүмүүс асаа ерөнхийдөө зарим нь мэдчихэж магадгүй яг л нөө сошиалар тань тухайн ингээд юу нэр мэдээлүүд их гарч ирсэн учраас. Тэгээд тэр талаар нь асууж болох уу ямар оноштой байсан бэ гэдэг тий болно болно. Яг зөв товчлоод яриа л да. Эхнийг одоо яг хүүгээ тээж яхад бол бөөрч өрөвсөлтэй байна гэд 7 сараас эхэл 7 сараас нь эхлээд антибиотик өгсөн. Тэгээ ямар ч хүндрэлгүй их сайхан төрөөд эрүүл сарвал боожж байсан. Тэгээ мэдээч хэрэг бид нар чинь залуу хүмүүс болохоор за ойрхон дахиад нь хүүхдтэй олчээ гэд. Дахиад одоо хүүхдээ тээх явцд нөгөө бөөрний маань өрөвсөл бүр хүндэрсэн л дээ. За тэрнээс хойш л тэг жил болгоно л ер нь эмнэлэгт үзүүлдэг. Эхэндээ бол яг жилдээ нэг хэвтээд ойр төрийн шилгөө болоод идэг гэсэн бол сүүл рүүгээ ингээд жил өнгөрөх тусам хүндрээд байт юм лээ. Ерөөсөө одоо юу гэдэг тэгээд нэг тогтоод идгээд нэг сайн үр дүн гарахгүй. Тэгж явсаар байгаа л 2016 он онд архаг дутагдл гэдэг онштой болол онш тогтогдол бөөгний архаг дутагдл. Тийм. За 2018 онд бүр огт ажиллагаагүй боллоо гэдэг Чи бол залуу хүн. Тэгээ ажил төрлөө хиймээр байгаа чамд хэвлийнх нь тохиромжтой гэдэг. Тэгээ хэвлийн ханд диалекттай ажиллая гэдэг нэг жил гарan болсон. Тэгээ яалтчгүй л нөгөө хэвлийн диалектэн шүүлчлэхээ болчтой юм билээ. Яг яг зөв хүмүүс шиг ингээ гэртээ суугаад яг ингээл цагаа барайл хэмжлэхээгээ гээл те өөрийгөө ядрахгүй ингээд байсан бол одоо тэр нь магтгүй нэг ганц хоёр жил бол явд юм шиг лээ. Би болохоор хажуугаар нь ажиллаа хийгээд явж байсан мэдээж хэрэг ингээл бие чагнаад хүн гэртээ суухыг бол хүсэхгүй шүү дээ. Тэгэл яг 19 оны 7 сард нөгөө хэвлийн яалт эзмэнч үйлчлэгөө өгөхө байгаал өгье гэсэн хүн айгүй их байгаа боловч нөгөө цусны бүлгүүд нь дандаа өөр. Аав маань А бүлгэмстэй, ээж Б бүлгэмстэй. Надаас бусд нь бүгд аав шиг А би ганцаараа ээжтэй адилхан бэ. Тэнгүүт ээж илэгний Б вирустэй болж таарж байгаа юм. Юм чин тэгээд ингээ яг цагаа болохоор айгүй хясалтай ачих юм уу те. Уг нь бол ингээл хүндлэнгийн хүн харахад ийм олуулаа ээжэж та донор бол асуудал хөдөөл гэмээр л те. Тэгээ яг би нэгдүгээр эмнэлгийн эмчтэр очиод асуусан л да. Одоо энэ манай ах ингээд А бүлэг, Б Б бүлэг. Тэгээ энэ дээр ингээ хаглаая гэж шилжүүлэх суулгах боломж байна уу гэсэн чинь ер нь бол манад байхгүй. Яг энэ хагалган дээрээ солонгос ус л хамгийн сайн. Хэрвээ чи яг ийм л тоонортой хагалгаа хийх гэж байгаа бол солонгос руу л яв гэж тэгжсэн. Тэгээд яг тэр хариуг сонсоод би нэг заста амьдралтаа байгаагүйгээр нэг 7 хоног хэртэ хямарч байсан юм аа. Ер нь тэгж удаан хямарч үзээгүй. Тэгэд бол нэг 7 хоног хямарсан. Тэгэл яг яг ингээл хямрангуй чинь би бас дагаад өвдчихдөг. Аа Тэгээд шууд имлэгт хөвтсөн. Яг яг тэр хариу сонсоод 7 хоног имлэгт хөвтөл. Тэгэл хөвтөж байхад л яг тэр санаанууд орж ирсэн л тэг хүн ч бас юу хэсэг батхав те. За саа Монгол боломжгүй юм байна. Донор нэм юм байна. Би юм байгаа юм байна. Одоо гэрийн нөхцөл байдлын юм байгаа юм. Тал талаас нь бодож байгаа юм л да. Тэгэл хид хидэн найцтайгаа ирсэн. Одоо хандив энтер өрнүүлээд одоо хаалга хэлэх боломж юу байд юм болов уу? Монголд бол яг нөхцөл байдал юм болчлоо гэсэн бүгдээрээ тэмцсэн. Наадах ч гэсэн бүгдээрээ ерөөсөл хэрэгжүүлээ эдэн талаас нь гэл. Аав ич хойш ч одоо яг яг үнийг хэлэхэд нэг бураач юмсэн юм бол байхгүй. Шууд өө миний охин солонгос явгаад 100 200 саяар нь гаргаад төхөр хэмжээний хүмүүс биш. Тийм болохоор л тэгээ солонгос явахаар болсон доо. Солонгосын имлгүүдийн талаар бол урд нь өстө ерөөс сонирхдаг байсан. Яг нэг нөгөө хэлэхэд манай нэгдүгээр имлэг эртний шилжүүлэн солох төв бүлэг өөр доонороос элэг амжилттай суулгалаа. Асаа нэмлэгийнхэнтэй хамтраад гээд мэдээ гарсан. Би ч өөр бүлэг өөр доонортой болохоор тэрийг аягүй соргогоор хүлээж авч тэр мэдээлдэг. Тэгээд ингээд үтсэн чинь асаа нэмлэгийн төлөөлөгчийн газар хаант дүрхтэй байт юм байна. Монгол төлөөл хүмүүс чинь ингээл 2 3 имлэг судлаад сонгоо бол ингээл тархи хашлагаад байт юм бэлээ л тэ би тэгээгүй сонгоол очиол уулцсан чинь а асаа нэмлэг бол бүлэг өөртөө онороос шилжүүлэн суулгадаг одоо туршлагаараа солонгостой номер 1-ээ таны материалыг бид нэр явуулъя. Хариу ирэхээр нь хэлэхээр нь өгье. Үнийн дүнгийн мэдээ гэх. Тэгээд явсан. Тэгээд араас надад хариу өгсөн. Тэгээд сонгоцсон. Тэгэл өөр бусад тэмдэглэгийг би ерөөс сонирхоогүй. Албан ёсны төлөөлөгчийн газар гэдэг юм чинь албан ёсны л гэдэг юм билээ. Би ч одоо энд нөгөө 5 6 жил имлэгээр явцсан юм чинь. Имлэгийн үйл үйлчлэгээ яг ингээл тэргээрэл төсөөлдөг хүн явж байгаа ш. Тэгэл очиход бол <laughs> шал өөр ертөнцид л очицсан очицсан юм шиг болсон л да. Тэр имлэгийнх нь байрлагынх нь барилгын тараал жишээ нь гайхаж эхлэв тэгэл бүх юм гайхсаргал болсон ерөөсөө тийм. Одоо жишээ нь сувилчтэрлэх хэд чинь нэг дусал залгачаал одоо яаж дуудана гэж л дуусгүй нь л ороод ирдэг ч юм уу тийм аюу сонио яаж хэдэд тийм зөндөө олон хөрөө байгаа шүү дээ тийм цаг тооцоолол тэр юм хүмүүс бичээд өгдөг шон тийм эмчнэл гэхэд өглөө яг 8:30 минут гэхэд миний орны үр зогсож идэг ч юм уу тийм яг <laughs> цагаа барайл ямар сандаа манай хүн энд намайг сахидаг байхдаа нөгөө ор энтер байдгүй сахиуруудад ч яг сандал дээр ч юм миний орны хөлд ч юм уу унтгсэн тэнд ч бүр ингээ юуны бас сахиурын бүр юм гоё ор мортой <laughs> сандал энтер олдог <laughs> компьютерта цагта зөрөгдтэй. 0 евро нь бол үнэхээр тансаг юм байна. эмчилгээ үйлчлэгээний одоо бүр ингээд шатлалын одоо дээцэгтэнч гэдэг юм уу тийм эмнэлэг байсан. Тэгээд яг тэр тэднийг хараад надад бол энэ хагалгаанд эргэлзэх те бүтэхгүй болов яах бол гэсэн тийм э, бодол нэгч төрөөгүй. Яа тэгвэл зүгээр тэр надтай харилцаж байгаа харьцаа те тэр нэг ганцхан шиг тариа хийх гэж яаж юм. Тэгээд тэр эмч нь одоо өвчтөндөө яаж анхаарал тавьж гэн ч юм уу тэр олгоно ингээ хүнд одоо нөгөө бие нь одоо муу байгаа тийм өвчтөн хүн сэтгэл зүйт сэтгэл зүйн одоо хэцүү хүнд бол айгүй тийм ихтгэл төрүүлт юм байна тийм зүгээр нэг жижигхэн унт толгонд орох гэж байгаа юм шиг л бүх юм тэгээ бол өнгөрсөн шүү дээ өвчнө сэтгэл зүй амар чухал тийм айгүй чухал одоо тэгэл нэг юм айд хүмүүс өгдөн шүү дээ төмөө юм ургуулж одоо болоод яана гэх тийм хүмүүс бол ер нь мис заслан хийхэд бас төвөгтэй юм шиг байгаа юм тэгээд нөгөө эм чин орж ирэл. За яа чин асууж масуух юм байна уу гүнгөт надаа байхгүй ч ахш тийм. <laughs> Тэгснэ банцнаа нөгөө ингээд бөөрөнд тутаглаасаа нүур харшдаг байхгүй. Нүур жоохон цайрах болооч гэж юм шиг тийм. Хүмүүс уг нь өөр юм асуух хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо юу гэдгийг энэ оёо моё тийм одоо ингээл тэр бөөрний суултам уул гэл амар тийм асуух хэрэгтэй. Тэнгүүд надад ерөөсөө тийм боддохгүй. Гар хүл амар харалцсан ингээд энэ юу н цайх болов хизээ цайд юм болч гэдэг юм уу те тэгснэ хамгийн сүүлд өөр асуух мэн гэсэн. Би тэ одоо хизээ хүүхдтэй болж болох гэж байна. Өөр нэг тийм агаар юм чинь нөгөө юм чинь наваг одоо харахаар энийг хэлээд энэ. За энэ одоо юу л асууж баллах бол таа гэж боддоо шиг байгаа. Тэгэнгүүт тэгэнгүүт тийм асуу. Тэрнээс өөр хүмүүс бол яг хаа миний эсрэг бит мэттэй энэ бүрч одоо найдвартай хэр удаан сухам мөхөн гэл тийм л асууд юм лээ. Одоо мэдээж бас хүн мянга мөнгө байгаад те нөгөө мөнгөөрөө муу амьлэгдчиход муу эмчилгээ хийлгээд хаалгаагаа муу хийлгээд эрхийг бас үгүйсэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр аль аль нь л маш их одоо тийм аз завшаантай л үйл явдлууд болоод өнгөрсөн төө. Одоо ч бас хаяа ингэ бодоод яг үний юм болов өтрих хашаалгад шүү дээ. Үнэхээр юм болоод өнгөрчихөө гэд тийм. Төвшөөтэй нэг ээжээсээ ингэж асууж ирсэн. Яг ээж маань ингээл би амар хүнд ахта. Аа та яг ингээд юу хүсэж ийн одоо ингээд танд юу хамгийн чухал байна вэ гэдээ яг тэр үед асууж хаад ээж нэг төрсөө өдрөөл нэг ганц тэмдэглэжмээр байна. Нэг төрсөө өдрөөл тэмдэглэж амьцсангүүдэ гэж би бодчихсэн тохойд гээд хэлчихсэн байхгүй. Энэ хоёр үнцэл дахиж уулзч чадахгүй дээл гэж их харамсчихсэн. Өөр бусдаараа бол нэг агуу юм хийж чадсангүй гэж өнөхөд бодогдтгүй билээ шүү дээ. Яг одоо ингээл нэг сонь сонь өчөг өчөг хөнлийн бодогдсон юм билээ. Тэгээд би бол ингээд бүр яг нөгөө нэг сэтгэл санаагаар унтсан нөгөө хариу сонсцсон хөвтцсэн эмлэг твтцсэн нүүр ингээ тэгшэрсэн тэгээд эмчнэр одоо яана гэж яхад нэг тийм л бодогд юм лөө дахиад энэ хоёр хүнтэй одоо уулзч чадахгүй нэ дахиад ээж аваар ирэхэнтэй уулзч чадахгүй нэ намааг байхгүй яан тал гэж бодд юм бил өөр нэг лагч юм шиг тийм <laughs> хамгийн маа авч яваад байгаа машин өөрөө л амжруулаад байгаа юм шиг тэгж л бодогд юм лээ өмнө тэр нэг уухийн нэг цохол дээр гардаг штеп бид өхөнгөө амьдардаг гэд. Би өхлөөс айхгүй байна. Ерөөсөө ч айхгүй. Зүр дахиад чамцаа уулзчлахгүй гэхээс лайж байна. Яг л нэг тиймэрхүүл философитой юм бодогдд юм билээ. одоо ерөнхийдөө өмнө нь бол ингээл залуу байхдаа бид нар чинь ингээл гоо сайхан майхан говт сундар мөн гэдэг. Тэгвэл одоо магадгүй нөгөө амьдралын философи нь өөрчлөгдсөн баг тий. Тэгээ ер нь өөрчлөгдсөн. Урд нь чинь нөгөө 20 итгэнтэй байхдаа хүл гэж баг үгийг мэдтгүүл хэлсэн штэ. Өвчин гэж ч юу байдгийг ойлгодгүй. Тэрнээс одоогийн энэ уянгаа бол шаал өрөн болчихсон. Яг гоо тэгээд хүн нөгөө өвчнийг ирэхээр л ойлгодог гэдэг шиг эрүүлэл байх юм бол хүний амьдрал бол сайхан л явдаг юм байна гэдгийг одоо өөрөө мэдрээл явж байна. Тэгээд одоо бол миний зорилго бол ерөөсөө юм 50 амглан тэгээ нэг өвчин зовлонгүй энэ олон хүний одоо ач буйнд эрүүл сарвал болсон бие энэ чигээр нэг аваа явъя тий ер нь бол хамгийн эхний бодол нь тэр байгаа. За хоёрдугаарт мэдээж нэг хүүгээ нэг сайн хүн болгох чи зөв хүн болгох чи гэсэн тийм бодолтой. Тэгээд айгүй их тийм юу болчих тийм байл хүний оронд өөрийгөө тавьж боддог ч гэдэм үү. Тийм бол тийм байлээ хүн бол. Тэгээд ингээд өвдсөн зовдсон зовсон хүмүүсийг нэг арай энгийн хүний нүднээс арай өөрөөр хардагч болдгийм үү. Ер нь л тийм. Тэгэд айгүй одоо зүгээр ингээр хэлэхэд намбтай болцсон. <laughs> Бид нараас өөртөө нөгөө яг нөгөө хажууд толд ирээг байгаа болохоор одоо нөгөө нэг хайдаггүй хол юм шиг холын өөр хүн л баг өвдөх юм шиг өөр хүн л өөх гэж байгаа юм шиг өөр ингээл мөнх явах юм шиг бодоод яг цагаа тулгонгот өөхөд л тэгэл өвчин завлан хэнийг ч алахгүй хизээч хамаагүй ирч магадгүй шүү дээ. Яг тийм юмны урд хүмүүс аим өгч хүм болчихсон шүү дээ. Хинч биш болоо шүү дээ. Хинч шалцдаг. Яг ингээл миний үеийнхэн ийд сайхан хийж бүтээж явах үед би одоо ингээл өвдчихөөл явах гэж идэг одоо дахиад энэ хүмүүстэйгээ уулзах чадахгүй ч гэдэг юм уу. Айгуу жижигэн жижигэн юм бодвол хүн амар өчүүхэн болчтой юм лээ. Бараг эрүүл байгаа хүмүүст нүгэл агаадаа атаарах гатчих шиг тэгтээ болохгүй шүү дээ. Ер нь тэгж бол яг нэг гой болох гэж байхад л яагаад цавал би гэж гэж эхэндээ их гомдсон. Тэгээ сүүл рүүгээ эвлэрсэн. Тэгээд өөрийгөө зоригжуулсан. Тэгэл нэг үе шат нь бол тэгсгээл явд юм байлээ. Тэгээд харин хаашаага залах уу гэдэг нь одоо сэтгэлийн чин зориг мэддэг бах та. Одоо ингээл нэг манай positive mongolias төр мессеж ирдэг байхгүй юу? Ингээл хүмүүс янз янзээ ингээл асуудлуудаа бичэн. Тэгэл тэрэн дээрээс уншиж хагаад харангуут уншихад бол их жижигхэн хөнгөн л асуудал юм шиг харагдахаар гэхдээ тэрүүнийг маш томоор ингээл хүндрүүлж боддгийн юм шиг санагдаад тэгэл бичээл яахаа мэдэхгүй байна та гарах гарцгүй болчлоо тэгчлээ ингэчлээ гэл тэгэнгүүт одоо ингээд тэр нь болохоор яг үндэ энэ амьдралд бол жижигхэн асуудал юм шиг байгаа байхгүй хүн ер нь ийм амар тийм сонио амтна штэ нөгөө зовлонг яаж хүлээж авахаас л тэр хүн зовлон жаргалтай эсвэл зовлонтой гэдэг нь тодорхойлогддог байхгүй. Тэгэл цоо ирүүл хэрнээ цаа хоёр үл үнэхээр сайхан амьдарч ийж би ста тэрний ихнэр шиг гой сайхан байж чадсангүй гэдгээрээ өөрийгөө ингээд зовоогоод байв. Зүг зүгээрээ өөрийгөө зовоогоод харин тий нөгөө тэгэл бусадтай өөрийгөө харьцуулаад тэ нэг жижигхэн ирсэн зовлон гэл өөр дээрээ бүр ингээл том шуудаа болгож үүрч яваал би тэр тухай тухай үед нь ингээ хаяад яваад явж өгөн болох байхгүй. Тэрнээс биш би одоо яг энэ хүнд өвчнөө тэгэл хитэн шуудаа олголт чирээ авсан бол тэр үедээ л дууссан байгаа угаасаа. Тэгээ нөгөө хилээд идэж нөгөө залуучууд нэг лаг ярьдаг ч жоохон ийсээ л та. <laughs> Хүмүүс ярьдсан л та одоо нийгмийн сэтгэл зүй, нийгмийн бохимдол та та та гэд ер нь болохгүй байхгүй юу. Хүн ямар ч орчинд зөвхөн өөрийгөө л зөв үзэрдэж чаддаг юмыг нэг жоохон наантай цаантай боддог байхад тэр зовлон тэрийг одоо нэг зовлон гэж ойлгохгүй шүү тэр нь бол юм уу амьдрал одоо сайн үзээгүй жаргалтай л хүмүүс ярьдаг болоо гэж боддог шүү дээ. Тэгээ нөгөө жаргалаа ойлгодгүй тий. Тэгэл зовлон хайгаал ингээл нэх гой жаргалтай байж ижил зовлон хайгаал ингээл тийм хүмүүстээ яг бид нар бол ухаарна л да мэдээ цаг хугацааны ихээр юм болгон бас нэгээрээ байгаад байхгүй тий. Аа. Ном сайн шүү. <laughs> Ном дэр зөндөө юм байдаг шүү дээ. Тэгээ нэг юмыг би анзаарлаа. Одоо ингээ анзаараад байсан чи ер нь одоо ийм одоо сэтгэлийн тэнхээтэй гэж хүмүүс бодоод байдаг шүү дээ. Нөгөө одоо ямар нэгэн хүн зүйлийг даваад гарсан хүмүүс сэтгэлийн тэнхээтэй энэ төрөл яриад байдаг. Гэхдээ миний бодлоор сэтгэлийн тэнхээтэй биш юм шиг байна. Одоо ингээл хадам ээжтэй бас уянгагийн яриаг сонсоод байхад ингээл хүмүүсийн яриаг анзаараад байхад тэр хүмүүсийн ерөөсөө л юмыг харах өнцгөн л чухал юм байна. Тийм шүү дээ. Харах өнцгөө өөрчлөх хэрэгтэй. Хөнгөн болгож харахуу хөндрүүлж бүр зовж одоо харахуу гэгээд өөрөө шийдэх юм шүү дээ. Хэрвээ хөнгөн болгож харьяа гэж ойлгосон байна шүү дээ. <laughs> Тэгчих юм бол тэгээд ерөнхийдөө юм болгонд хөнгөн андаа л өөрөө. Тэрнээс биш сэтгэлийн тинхээгээ бас тустай юм байхгүй. Хүмүүс түр хэлмээр санагдаа. Тэгээд тинхээгээ бас бүр нэг тустай одоо өөр хүнд заяадаг юм бол байхгүй зүгээр альваг харах үнцэг яг одоо төлхөнөөсөө хэллээ шүү дээ энэ урд байгаа чихрийг те хор гэж харах юм уу, амттан гэж харах юм уу? Тэр л таны одоо нөгөө хандлага энэ бас хандлага аягүй чухал байхгүй. Одоо нөгөө сүүлийн үед их ярьдаг боллоо штэ эрэг хандлага, залуусын инэ гэл одоо инэтрэ гэл. Энэ бол ерөөсөө хүний юмд хандах хандлага байхгүй. Хичнээн чамд таалагдахгүй байсан ч гэсэн тэр хүний үзэл бодлын бас бит үзэл бодлын жоохон хүндэтгээд бити өгөөсөг те аа л хүнд ингээ уурлаа л хүмүүсийг шүүмжлээл ингээ яваад байв сэт бол барагддгүй. Яам өндөгнөөс ч өө гараад ирдэг байхгүй. Хажуу тахалцсан ч юм уу те. <laughs> Тэгэхээр э, хүмүүсээ нэг нэгэндээ аюу тийм хайртай бай. Тэгээд мэдээж зовлон бэрхшээлийг хүн бол зовлон бэрхшээлтэй амьдрна гэж төрдгөө, амьдрна гэж боддог ч гоо сайхан л амьдрна гэж төрдөг. А энэ дундаас мэдээж сайн муу нийлж сав дүрдэг болохоор муу юм тохиолдол үүсэхгүй. А энийг харин маш тийм ухаалгаар хүлээж авч их тийм хөнгөн шийдэх тийм сэтгэлийн сэтгэл зүүн тийм бэлтгэлтэй байгаарай л гэж хэлмээр байна. Одоо юу мэрийн зэрэг хазалуустай хандж хэлэхэд уран зохиолын ном маш сайн уншаарай. Ялангуяа дэлхийн сонготгууд, Оросын сонготгууд, Монголын сонготгуудаас сайн уншиж байгаарай. Номон дээр бүх зүйл байгаа. Ном сайн уншаарай залуусаа л гэж хэлмээр байна. За. Санаа насаа хэсэг дөрөв юм чинь гацрээ хийсэн. За баярлалаа. Түсэмнэ даа. Сайн уу? Тачуу юу? За тачуу. Яг би энэ чангараас жоохон хөвлөгээр нь хөндөрт байгаа тийм. Одоо өрөөндөө орчих юм бол сайхан цайвшраад ам эднээс энэ хүүхд тусаар зайлуулад өгье. Тэгвэл хоолой бүгдчээд ирсэн. Харин тийм дарсган дээр нэг шийдэж болдгоо яа. Тэгэхээр нөгөө нэг тавиулчихж байгаа болохоор анх удаа хичээдэг тавиулж байгаа болохоор тийм зовиртой байгаа. Одоо эхнийхээ орноосоо орлоо шилжихтэй аль болох биеэ суулгаж таныг жоох нэмдэлгүй суулган заяа. Гэрж байгаа цаашаа юу шилжүүлэх учраас биеэ сайн эсвэл тавчаараа за. Одоо нууц иш болол одоо одоо ирээдүйн зорилго төлөвлөгөө мөрөөдөл ч гэдэм үү. Ганцхан өөрийн чинь биш одоо гэр бүлийнхэн ч гэдэм үү тий. Оо тий байна штэ одоо. Одоо ч номог ч 2 жилийн дараа хүүхдтэй болж болно гэсэн чинь 2021 оны 10 сараас эхлээд ямар ч байсан нэг дахиад нэг хүүхэд төрүүлэхдээ бэлтэнэ. Одоо эхлээд бол бэлдээр ирсэн мэдээж хэрэг шууд ингээл болоход бас боломжгүй. Тийм болохоор бэлтэнэ. Тэгэхээр 2021 оны 10 сараас эхлээд ер нь одоо ажилласаа жоохон хийдэн жоохон завсарлага авч магадгүй. Одоо зөв эхний байдлаар төлөвлөгөө тийм байна. Нөө эрүүл насны гадаараа ургуулад аягүй хэн бодож штэ нэг өвчтэй байхдаа хайцсан юмнуудаа. Тэгсэн чи яг тийм юм байна. Тэгээд нэг байраа томсхоё гэж бодож, нэг дүүтэй явуулгоё гэж бодож, тэгээд mm -hmm явж явцын дүнд нэмэгдэх нүг асагдах. Юу н 21 оны 10 сараас танаа байгуулгын юм мэдх юм байна <laughs> да тий. Тэр хацаал мэдэх. <laughs> хэрэглээсээ одоо үр хөвгттэйгээ хань ижилтэйгээ сайхан амьдарчаасаа гэж бодж исэн хүн болгонд би бүр чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Яг тэр одоо монгол хүний нэг нэгийг гэсэн одоо тэр нэг халуун дулаан сэтгэл нь штэ. Нэг тэтгэврийн эмээ хүртэл банкн дээр очиод хаа банкнаас залгуулж байгаа байхгүй юу? Тейлэрэн залгаад энэ нэг данс мөн үү энэ нэг сэтгүүлч уянгагийн данс мөн үү гэд мөн гэсэн чи энэ нэг эмээ нэг тэтгэврээ авчаад 100000 төгрөг хийх гээд байна гэд оо ямар хөөрхий тэгээд хүртэл өчилсөн одоо тэр олгоныг бол ер нь хүн бол мартахын аргагүй л дээ тэгээд тэр бүх хүнд л одоо үнэн сэтгэлээсээ баярлж байгаа шүү ямар ч байсан бүр зорж очоод банкн дээр ингээ очрлоод тэтгэврээ аваад шилжүүлжсэн та бүхний сэтгэлийн сэтгэлийг олоо сэтгэл ямар нэгэн одоо гарцгүй тэгээ чин сэтгэлээсээ талархлаа илэрхийлмээр байна. Гэтэ энэ бол баярлаа гэж хэлээд одоо яг болцохоор одоо зүйл биш шүү дээ мэдээж хэрэг. Тэгэхээр сайн явж энэ олон хүний ачийг л одоо хариулна да гол нь зөв амьдарч тийм